都躲起来咧，都没有看到出来。好，我们左前方呢，是我们亲子大草原啊，这个草原区，嗯，包你的亲子在这边共享悠闲时光。好，我们等一下哦，就经过我们刚。 对呢，呃，把手举高，哦，跟右边跟右边的是一样的，左手左边跟左边的。